बिसमीम कैसे हैं आप सब लोग मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी कि आप अपना कीमती वक्त मेरी वीडियो देखने के लिए निकालते हैं बहुत शुक्रिया आप सबका आज हम चाइनीज़ बनाने जा रहे हैं जो कि बच्चों को और बड़ों को दोनों को बहुत ही पसंद आती है आज हम चिकन फ्राइड राइस और चिकन शाशलिक बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनती है बड़ी क्विक तैयार हो जाती है बस आप सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करके रख लें और जब आपको सर्व करना है तो आप फटाफट इसको रेडी कर लें तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी मैंने 300 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है क्यूब्स में काट के हाफ टी स्पून मैंने इसमें mustard powder half teaspoon कुटी लाल मिर्च ऐड की है हाफ टी स्पून में इसमें ब्लैक पेपर ऐड करिए नमक हाफ टी स्पून एक टेबल स्पून वेनेगर एक टेबल स्पून मैंने इसमें सोया सॉस ऐड किया है और थोड़ी सी मैं इसमें हाफ टी स्पून तकरीबन मैं शुगर ऐड कर रही हूँ और इसको हम मैरिनेट करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि जितनी भी चीज़ें हमने इसमें मिक्स की हैं अच्छे से मैरिनेट हो जाएँ आधी प्याज काट के रखी है क्यूब्स में वन छोटी कैप्सिकम काट लिया मैंने क्यूब्स में एक टोमेटो काटा है क्यूब्स में इसको हम हल्का सौते कर लेंगे चाइनीज़ में सब्जियां बिल्कुल ओवर कुक नहीं होती हैं बल्कि हल्के सौते कर लें और उसको बस इसी तरह से थोड़ा क्रिस्प होना चाहिए सब्जियों में बिल्कुल गली हुई अच्छी नहीं लगती इसमें रेस्टोरेंट स्टाइल की रेसिपी है मेरी और बहुत मज़े की लगेगी आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा करें और मैं तकरीबन वन टीस्पून इसके अंदर गार्लिक सकते हैं आप लोगों को रेसिपी कैसी लग रही है बहुत शुक्रिया आप सबका हाफ टी स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्च ऐड की है हाफ टी स्पून मैंने इसके अंदर black pepper salt half teaspoon क्योंकि सॉल्ट हमने मैरिनेशन में भी डाला है सब चीज़ों में डाल रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना नमक तेज़ हो जाता है और इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि सोया सॉस में ऑलरेडी बहुत नमक होता है चाइनीज़ में आप नमक थोड़ा सा हाथ रोक के डालें भले ही से आप बाद में ऐड कर लें लेकिन थोड़ा सा रुक के डालें क्योंकि सोया सॉस में काफ़ी नमक होता है ये देखिए मैं टू टेबल स्पून मैंने चिली गार्लिक सॉस लिया है टोमेटो का वो मैंने ऐड किया है इसमें वन टेबल स्पून मैंने विनेगर ऐड कर रही हूँ one tablespoon soya sauce add कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसकी थोड़ी सी थिकनेस करने के लिए तो पानी ऐड कितना ज़बरदस्त कलर और कितना खूबसूरत लग रहा है बस ये हमारा रेडी हो गया इसको हम डिश आउट कर लेंगे अब हम फ्राइड राइस की तैयारी कर लेते हैं मैं चिकन फ्राइड राइस बना रही हूँ एक टेबल स्पून ऑयल लिया है हमने एक अंडा हम स्क्रैम्बल कर लेंगे इसके अंदर बाद में हम इसको लास्ट में इसमें चावल में ऐड चावल मैंने एक कप फुल उबाल के और रख लिए हैं इसमें देखिए एक टीस्पून मैंने गार्लिक बिल्कुल फाइन चॉप किया वो ऐड कर रही हूँ चावल आप पहले से उबाल के रख लें सारी कटिंग आप पहले से करके रख लें बस जब आपको सर्विंग करनी हो आप बनाएं और सर्व कर दें गरम गर्म ये देखें मैंने तकरीबन 50-60 ग्राम के करीब मैंने चिकन ली थी बारीक जूलियन में काट लिए हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि जूलियन वैसे ही इतनी बारीक बारीक कटी है तो ज़रा में हो जाएगी ये एक से डेढ़ मिनट तक हम इसको बस बहुत जल्दी से बन जाती हैं डिशेस और बड़ी मज़े की लगती हैं बहुत इम्प्रेसिव लगती हैं जब आप टेबल पे सर्व करते हैं तो देखिए चिकन हमारी तकरीबन हो गई है बस हमें एक से डेढ़ मिनट हमने इसको फ्राइड राइस तो आप ऐसे ही सर्व कर सकते हैं कोई ज़रूरी नहीं आप इसके साथ कोई चीज़ बनाए देखें जूलियन मैंने कैरेट काटी है और जुलियन में ही मैंने कैप्सिकम काटी आप जिस एंगल में सब्जियां काटेंगे आप सारी फिर उसी में काटेंगे हर चीज़ ये नहीं कि आप कुछ क्यूब्स में काट रहे हो फिर वो खूबसूरती नहीं आती है चाइनीज़ की दो तीन चीज़ों का आप ख्याल कर लें आपका चाइनीज़ बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट फूल नहीं है और कोई इसमें मसाले नहीं होते तो इसलिए सभी से अच्छा बन जाता है हम इसको एक से डेढ़ मिनट के लिए सौते करूँगी अब ये मैंने कैबेज लिया है इसको भी मैंने जूलियन काट लिया है इसको हम ऐड कर रहे हैं उसको भी हम एक से डेढ़ मिनट के लिए कुक करेंगे बस थोड़ा सा हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी क्रंची सब्जियाँ होती हैं इसमें वो मज़े की लगती हैं भी डाल चुकी हूँ शुगर मैंने हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ नमक फिर वही बात कि नमक आप कम से कम ऐड करें क्योंकि सोया सॉस जाएगा इसमें तो उसमें भी नमक होता है और चावल में भी मैं नमक डाल के उबाल चुकी हूँ पूरे राइस आप फुल कुक कर लें ताकि जो है फिर बस सिर्फ एंड में इसमें मिक्सिंग होती है राइस की टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और सोया सॉस इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है अंडा ऐड किया है मैंने जो फ्राई करा था ये कैप्सिकम मैंने थोड़ी काट के रखी थी ये हम लास्ट में